हजुर ओके अर्को हाम्रो सर पनि आउनुभयो जस्तो छ त्यसपछि हजुर मैले खाइसकेँ तपाईँहरूले तपाईँले खानुभयो hello sir good evening good evening sir good evening कहिले चाहिँ भयो हजुर खाना खानुभयो अक्षय सर अक्षय सरले सुनिराख्नु भएको छ हजुर ओके के अरे हाम्रो समीप सुन्दैछु म ओके हाम्रो समीप सरले खाना खाइसक्नु भयो नि रोटी तरकारी खाएको भर्खरै ओके ठिक छ आजको हामी क्लास सुरु गरौँ गरौँ सर ल है त सो के छ भने नि तपाईँको चाहिँ आजको हाम्रो सेसन चाहिँ विशेष गरेर अझ इम्पोर्टेन्ट छ है अक्सेसर है आजको हाम्रो सेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र अझ आजको इम् आजको सेसनभन्दा भोलिको सेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आज हामी कतिौँ दिनमा छौँ समीप सर थर्ड डे हाम्रो कति पनि हाम्रो जुन टपिक्स हामीले सुरुको बोलेका थियौँ त्यो टपिक्स कभर गर्नका लागि इम्पोसिबल रहन्छ आई थिङ्क किनभने धेरै कुराहरू छ त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ सो अब हामीसँग मैले मैले तर सरसर्ती सरसर्ती धेरै कुरा कभर हुँदो रहेछ मैले हजुर अब गरिसके पछाडि सिकिसके पछाडि हामीले डिपली नै सिक्नुपर्ने हुन्छ राइट र बाँकी अब फर्दर मेरो अब पेड भर्जनको क्लास नै हुन्छ है फेरि तपाईँहरूलाई इन्फर्म पनि गराउँछु म किनभने होइन मैले पेड भर्जनको क्लास पनि लिन्छु अनि यो तपाईँहरूलाई फ्री भर्जनको क्लास भयो राइट र अब पछि सिक्न त्यस्तो इच्छा सिक्न मन भयो भने चाहिँ म तपाईँलाई खबर गर्छु होइन अक्षय सरले सुनिराख्नु भएको छ नि होइन अक्षर सर सुनिराख्नु भएको छ सो आजको आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यानभाको विषयमा आज चाहिँ हामी सिक्छौँ है त क्यानभा सफ्टवेयरको विषयमा आज हामी सिक्छौँ र हाम्रो अक्षर सरको नेट स्लो भयो कि के हो अक्षर सर अक्षय सर भएको छ तपाईँले हेलो तपाईँको त्यही त नेट स्लो भयो यो कसरी बनाउन मिल्छ मिलाउनुहोस् किनभने आजको च्याप्टर अझ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र आजको च्याप्टरतर्फ हामी लाग्छौँ हुन्छ अक्षय सर आजको च्याप्टरमा हामी लागौँ सुन्नुभएको छ होला ओके आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ हामी विशेष गरेर के विषयमा सिक्नेछौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ स्क्रिन तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु सबभन्दा फर्स्टमा र त्यस पछाडि हामी आजको क्लासलाई चाहिँ फर्दर अगाडि बढाउँछौँ है त सो अक्षय सर तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ सुन्नुभएको छ कि छैन अक्षय सर अब आजको क्लासमा चाहिँ हामी विशेष गरेर के चाहिँ सिक्छौँ भने तपाईँको चाहिँ इएसबिआई e को हामीले हिजोको क्लासमा सिक्यौँ राइट हिजोको क्लासमा हामी इएसबिआईको e विषयमा सिक्यौँ नि होइन समीर सर हो र त्यो त्यहाँबाट केही कुराहरू बुझियो पनि राइट बुझियो कि बुझिएन बुझियो केही कुराहरू बुझ्यो र आज चाहिँ विशेष गरेर हामी थोरै मुख्य इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा के कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ भने आज समीप सरले पनि सामाजिक सञ्जाल चलाइराख्नु भएको छ हाम्रो के अरे तपाईँको चाहिँ यता अक्षय सरले पनि सामाजिक सञ्जाल चलाइराख्नु भएको छ राइट आजको आजको समयमा फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटक युट्युब यो सबैको लागि के भएको छ एउटा कम्पलसरी भएको छ राइट सबैको लागि कम्पलसरी भएको छ नि तर फरक यति मात्र हो नि फरक यति मात्र हो समीप सरले चलाउने फेसबुक फरक ढङ्गको छ साइमन राईले चलाउने फेसबुक फरक ढङ्गको हुन्छ द्याट्स इट फरक त्यति हो राइट हजुर समीप समीप सरले हो के अरे फेसबुक चलाएर यसो गफ हान्नुहुन्छ आफ्नो साथी सर्कलसँग होइन साथी सर्कलसँग के अरे गफ हान्नुहुन्छ सकिन्छ साइमन राईले फेसबुक चलाएर चाहिँ पैसा कमाउँछ द्याट्स इट फरक त्यति हो हो कि नै हाम्रो होइन हाम्रो अब के अरे चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो सगर हाम्रो सर नै हुनुहुन्छ होइन सु अक्षय सर सुनिराख्नु तपाईँ सगरमाथा स्कुलमा हो होइन होइन यो मैले आफैले सञ्चालन गरेको विद्यालयको पहिला म प्रमोटर्स थिएँ अब त्यसैको यो आइडियो <laughs> ठिक छ कसरी लाग्यो हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौँ भने नि थोरै आज चाहिँ आफ्नो सामाजिक सञ्जाललाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यत्तिकै इन्टरटेनमेन्ट भन्दा पनि त्यहाँबाट कसरी एडुटेन्ट लिने एजुकेसन लिने अनि त्यहाँबाट अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई अलिकति केन्द्रित बनाएर हामी कुरा गर्नेछौँ यो टपिक्समा चाहिँ र अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई र त्यो सँगसँगै आज मैले तपाईँहरूलाई भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर सफ्टवेयर आज तपाईँहरूलाई म दिँदैछु जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट तपाईँहरूलाई गिफ्ट मैले तपाईँहरूलाई दिँदैछु र तपाईँहरू लकी पनि हुनुहुन्छ होप तपाईँहरूले यो मैले जुन तपाईँहरूलाई क्लास सिकाएँ जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लास गराएँ यो कुराको चाहिँ सही ढङ्गबाट तपाईँहरूले चाहिँ युटिलाइज गर्नुहुन्छ मोबिलाइज गर्नुहुन्छ आई होप है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि नै मैले यो यो एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सो त्यो कारणले गर्दा नै मैले यो क्लास तपाईँहरूसँग लिँदैछु एक क्लास मैले पैँतिस हजार र साठी हजार सत्तरी हजार लिएर गराउँछु एक क्लास होइन एक क्लास मैले तपाईँहरूलाई फ्री अफ कस्ट दिँदैछु भनिसके पछाडि अब यो यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले कतिको राख्ने नराख्ने त्यो भनेको तपाईँहरूको खुबी कुरा र मैले अघि तपाईँहरूलाई भने कि आजको समय भनेको चाहिँ यस्तो समय हो आज हर कोहीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चाहिँ के भएको छ सबैको लागि एउटा कम्पलसरी भएको छ होइन मान्छेले तपाईँको चाहिँ होइन आज मान्छेले के गर्छ फेसबुक हेर्छ युट्युब हेर्छ गुगल हेर्छ टिकटक हेर्छ वाट्सएप हेर्छ भाइबर हेर्छ इन्स्टाग्राम हेर्छ है भने अब यो यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ दुईवटा दुईवटा ढङ्गबाट हुन्छ होइन कतिपयले यसलाई के गर्छ जस्ट इन्टरटेनिङ ट्रेनिङ पर्पोजको लागि प्रयोग गर्छ सक्यो होइन तर कतिपयले यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गबाट फेरि प्रयोग गर्छ अर्निङ सोर्सको रूपमा प्रयोग गर्छ मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ समीप सरले पनि के अरे फेसबुक चलाउनुहुन्छ हाम्रो के अरे चाहिँ हाम्रो अक्षय सरले पनि चाहिँ टिकटक चलाउनुहुन्छ तर फरक यति मात्र हो मैले टिकटक चलाउँदाखेरि टिकटकबाट अर्निङ गर्ने अप्सनहरू म निकाल्छु होइन भने हाम्रो समीप सरले यसो टिकटकमा रमाइलो के अरे डान्स सान्स अब ट्रेन्डिङमा के के छ त्यो भाइरल हेर्नको लागि सायद बस्नुहुन्छ द्याट्स इट फरक त्यति हो होइन र हामीले हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने नि तपाईँको यो टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक आफै एउटा चाहिँ के हो त इम्टी स्पेस हो होइन मान्छेले भन्छ नि तपाईँको चाहिँ यो फेसबुकले नराम्रो मान्छेलाई बिगाऱ्यो युट्युबले मान्छेलाई नराम्ररी बिगाऱ्यो इन्स्टाग्रामले मान्छे नो मान्छेले मान्छेलाई बिगारेको किनभने यो त एउटा खाली खाली भाँडा त हो नि भाँडो त हो नि होइन र इम्टी स्पेस होइन र फेसबुकले कसै कसैले चाहिँ के अरे कन्टेन्ट क्रिएट नगरोस् त के हुन्छ खाली भाँडो होइन इम्टी स्पेस हो नि टिकटकमा कसैले कन्टेन्ट क्रिएट क्रिएट नगरोस् त यो खाली स्पेस हो नि हो नि अक्षय सर तपाईँ मान्नुहुन्छ नि यो कुरामा राइट सो मानिन्छ राइट मान्छेले के भनिराखेको छ भन्दाखेरि टिकटकले बिगाऱ्यो युट्युबले बिगाऱ्यो यसले बिगार्यो त्यसले बिगार्यो नो त्यो होइन मान्छेले कसरी आफूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिराखेको छ युटिलाइज गरिराखेको छ त्यो चाहिँ फरक कुरा र मैले तपाईँ मैले तपाईँहरूलाई के ठिकै ठिकै छ त्यो विषयमा तपाईँको हो के अरे अझै हामी कुरा गर्दै आउँछौँ होइन तपाईँ स्टप हुनु होला नर्मल्ली तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो कुरालाई प्रयोग गर्ने कि यो कुराले हामीलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि टिकटकलाई हामीले प्रयोग गर्ने कि टिकटकले हामीलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने नि जुन कुरा फ्री हुन्छ नि जुन कुरा फ्री हुन्छ भने त्यो फ्री कुराले तपाईँलाई प्रडक्ट बनाइराखेको हुन्छ जस्तो के हो त भन्दाखेरि गुगल फ्री हो नि गुगल फ्री हो नि टिकटक फ्री हो नि होइन यो टि यो टिकटक गुगल र युट्युबले के के बनाइराखेको छ मान्छेलाई एउटा चाहिँ एटेन्सन ग्राप गरिराखेको छ अनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा इन्टरटेन दिइराखेको छ तर एट द एन्ड चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ को बनिराख्नु भएको हुन्छ जो चाहिँ टिकटक हेर्ने मान्छे ऊ आफै प्रडक्ट भइराखेको हुन्छ जो चाहिँ युट्युब हेर्ने मान्छे ऊ आफै चाहिँ प्रडक्ट भइरहेको हुन्छ सो यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ हामीले टिकटकलाई प्रयोग गर्ने युट्युबलाई प्रयोग गर्ने वा तपाईँको चाहिँ टिकटक र युट्युबले चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्ने यो दुईवटा कुरा हुन्छ सो तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ नि मेरो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो सेसन एटेन्ड गर्नुभएको छ आई होप तपाईँहरूले अपकमिङ डेजमा फेसबुकबाट कसरी अर्निङ गर्ने त्यसको अप्सन उपायहरू तपाईँहरूले खोज्नुहुन्छ आई होप तपाईँहरूले युट्युबबाट कसरी अर्निङ गर्ने त्यसको उपायहरू तपाईँहरूले खोज्नुहुन्छ र उपायहरू आएन भने सोध्नुहुन्छ म यही क्षेत्रमा पाँच सात वर्ष लगभग पाँच वर्षभन्दा बढी काम गर्दै आइरहेको छु सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूले टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउने फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने ब्लग गुगलको आर्टिकल्सहरूबाट कसरी पैसा कमाउने राइट यो कुरा एकदम एकदम एकदम तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला र अब उसो भए चाहिँ कसरी हामीले टिकटकलाई प्रयोग गर्ने युट्युबलाई कसरी प्रयोग गर्ने होइन भन्दाखेरि by producing content by producing content तपाईँहरूले टिकटक फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्रामको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट तपाईँहरूले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट मार्केटिङ तपाईँहरूले गर्दै जानुभयो भने कन्टेन्ट मार्केटिङ तपाईँहरूले गर्दै जानुभयो भने एउटा लेभलमा यसरी आउँछ तपाईँहरूले अटोमेटिकल्ली तपाईँहरूले के गर्न थाल्नुहुन्छ अर्निङहरू गर्न थाल्नुहुन्छ अर्निङ कुन कुन वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ मेबी तपाईँको सोसल मिडिया साइट्स मोनिटाइज गए भएर तपाईँहरूले अर्निङ गर्नुहुन्छ मेबी दोस्रोमा तपाईँहरूले स्पोन्सरसिप एड्स होइन स्पोन्सरसिप एड्सहरू तपाईँहरूले पाएर दोस्रोमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ मेबी मेबी तपाईँहरूले तपाईँहरूले चाहिँ एफिलिएट प्रोग्रामहरू एफिलिएट एफिलिएट बिजनेसहरू तपाईँहरूले प्रमोट गरेर तपाईँहरूले अर्निङ गर्न गर्न सक्नुहुन्छ चौथो तपाईँहरूले मेबी आफ्नो बिजनेसलाई एउटा ब्रान्डिङ बनाएर एउटा लेभलमा ब्रान्डिङ बनाएर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो सोसल मिडिया साइट्सबाट तपाईँहरूले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा अक्षर बुझिराख्नु भएको छ तपाईँ तपाईँले हजुर बुझ्दैछु साउन्ड हजुरको हजुर बुझिराख्नु भएको छ नि है म सो मैले यहाँ के भन्दैछु भने नि अपकमिङ डेजमा चाहिँ I want to see Akshay सरले चाहिँ फेसबुकलाई वेल ढङ्गबाट चाहिँ म्यानेज गरेको वेल ढङ्गबाट चाहिँ युटिलाइज गरेको टिकटकलाई चाहिँ वेल ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेको मोबिलाइज गरेको म त्यो कुरा तपाईँहरूबाट देख्न चाहन्छु होइन कति मान्छेहरू मैले देख्छु क्या सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु होइन पोस्ट हेर्छु होइन सायदै उहाँहरूले हेर्दा मे के अरे मेरो पोस्ट हाँसो लाग्दो लाग्छ होला तर मैले उहाँहरूको पोस्ट हेर्दाखेरि मलाई हाँसो लाग्छ होइन यति यति तपाईँको चाहिँ एउटा छ नि सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने गर्ने आइडिया एउटा सानोभन्दा सानो आइडिया छैन कन्सेप्ट छैन होइन तर त्यही मान्छेहरूले फेरि के के गफ हानिराखेको हुन्छ ठुलो ठुलो गफ राखेको हुन्छ राइट सो अब तपाईँहरूलाई अब मैले तपाईँहरूलाई भने कन्टेन्ट मार्केटिङ तपाईँहरूले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट कन्टेन्ट मार्केटिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो कन्टेन्ट मार्केटिङको लगभग मेरो वान विकको चाहिँ लाइभ ट्रेनिङ हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो विशेष गरेर लाइभ कोचिङ हुन्छ कन्टेन्ट मार्केटिङको टाइप्स अफ कन्टेन्ट कस्तो कन्टेन्ट प्रड्युस गर्ने तपाईँले चाहिँ अब कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्दाखेरि के के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने होइन कन्टेन्ट मार्केटिङ कहाँ कहाँबाट चाहिँ फास्टली कन्टेन्टहरू जेनेरेट गर्ने यसको अब छुट्टै मेरो चाहिँ वान विकको छुट्टै ट्रेनिङ हुन्छ अब त्यसमा अब तपाईँहरू जान इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पनि जान सक्नुहुन्छ फर्दर होइन अब के अरे यही क्लासबाट मैले लिएको कुरालाई युटिलाइज गर्छु भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने पनि इट्स ओके मैले तपाईँहरूलाई केही सर्टेन कुराहरू यो क्लासमा तपाईँहरूलाई आज ड्रप गर्नेछु कन्टेन्ट मार्केटिङ क्यानभा प्रोको विषयमा हुन्छ हुन्छ समीप सर हुन्छ ओके सो अब कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्न यो कन्टेन्ट मार्केटिङमा जानको लागि धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ राइट तर म मुख्य गरेर अब कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ अब टेक्निकल पढेको सबैलाई लाग्न सक्छ क्या त्यो होइन हाम्रो के अरे समीपजीलाई लाग्न सक्छ अक्षय सरलाई लाग्न सक्छ लाग्न सक्छ म चाहिँ यो कन्टेन्ट के अरे डिजाइन गर्न अथवा एडिट गर्न मलाई आउँदैन भन्ने किसिमको म टेक्निकल मान्छे होइन भन्ने मान्छेको मानसिकता हुन्छ हो कि नै इभन सुरु सुरुमा सुरु सुरुमा म पनि कुनै टेक्निकल लाइनबाट नआएको हुनाले त्यो कुरा म आफैलाई पनि फिल हुन्थ्यो फिल हुन्थ्यो राइट सो तपाईँहरूले तपाईँहरूले एकदमै आजको केही अल्टरनेटिभ टुल्स प्रयोग गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ राइट त्यो कन्टेन्ट तपाईँहरूले कहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्यानभा डट कम सिएनबिए क्यानभा डट कम यो सफ्टवेयरबाट तपाईँहरूले सजिलै ढङ्गबाट कन्टेन्टहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँहरूले के के गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ तपाईँहरूलाई लेखेर पनि देखाउँछु होइन यहाँबाट तपाईँहरूले के के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन रिल्सहरू सर्ट्सहरू रिल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक रिल्स आजको ट्रेन्डिङमा तपाईँको फेसबुक रिल्स छ होइन अनि टिकटक सर्ट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि यहाँबाट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब सर्ट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ social media post social media पोस्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यति सिम्पल सफ्टवेयर छ यो मिडिया पोस्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ लगायतको म यहाँ सरसर्ती तपाईँहरूलाई देख देखाउँछु र यो कसरी लगइन गर्ने कसरी गर्ने यो एकदमै सजिलो छ है सबैभन्दा सबैभन्दा टेक्निकल न नजानेको मान्छे ग्राफिक नजानेको मान्छे एडिटिङ अब अलिकति लामो भिडियो एडिट गर्नको लागि मेबी तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ मेरो अर्को क्लासमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भिडियो एडिटिङसँग तपाईँहरू एडोबी सिक्न चाहनुहुन्छ कि अब फिल्मोरा सिक्न चाहनुहुन्छ कि त्यो स त्यो सफ्टवेयरमा त्यो लेभलमा जान पनि सक्नुहुन्छ तर यो बेसिक कुरा तपाईँहरूले यही क्यानभाबाट तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो बेसिक कुराहरू तपाईँहरूले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भने वाइट बोर्ड एनिमेसनको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पोस्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक कभरको काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम स्टोरी तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक इन् इन्स्टाग्राम पोस्ट तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब ब्यानर बनाउन सक्नुहुन्छ युट्युब थम्नेल बनाउन सक्नुहुन्छ सर्ट भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ फ्लायरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू छ यसमा ग्राफहरू रिज्युमीहरू तपाईँहरूले चाहिँ भोलि अब हाम्रो समिमजी भोलि तपाईँले चाहिँ अब लेट सपोज तपाईँले चाहिँ जब अप्लाई गर्नुपर्छ राम्रो रिज्युमी बनाउनु पऱ्यो कि परेन पऱ्यो नि होइन करियर त भर्खर सुरु हुँदैछ अब बिजनेसमा जम्प गर्ने हो कि जब के अरे चाहिँ जब जबमा जम्प गर्ने हो भन्ने कुरा यही अपकमिङ डेजले नै निर्धारण गर्छ होइन अस्ति नै मैले भनिसकेँ अब तपाईँले अब फास्टली ग्रोथमा जाने हो भने बिजनेसतिर जम्प गर्ने हो होइन एउटा मेन्टर सेन्टर पिक गरेर जम्प गर्ने हो होइन बिस्तारै अब के अरे चाहिँ स्लो मोसनमा जाने हो भने एउटा जब गर्दै गर्दै गर्दै एउटा स्टियर चढ्दै जाने हो होइन सो त्यसको लागि तपाईँको लागि यो रिज्युमी बनाउनको लागि काम लाग्छ होइन यो आफ्नो राम्रोसँग रिज्युमी बनाउनको लागि काम गर् लाग्छ टिकटक भिडियो बनाउनको लागि काम लाग्छ स्टोरीहरू क्रिएट गर्नको लागि काम लाग्छ लेटर तपाईँको फेसबुक स्टोरी प्रपोजलहरू बनाउनको लागि काम लाग्छ इन्फोग्राफिक्सको लागि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक एड भिडियोहरू तपाईँहरूले यहाँबाट फेसबुक एड भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो लगायतको यो लगायतको थुप्रै काम थुप्रै थुप्रै थुप्रै काम तपाईँहरूले चाहिँ यो क्यानभा क्यानभाबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है क्यानभाबाट तपाईँहरूले अब मग्सको लागि डिजाइन निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले टी सर्टको लागि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्टिकर यहाँ तपाईँको गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट बुक्सहरू आफ्नो इबुक्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ राइट अक्सेसहरू हजुरको आफ्नै आफ्नै वेबसाइट हो नो नो यो मैले तपाईँहरूलाई सिकाउने मात्र आफ्नो वेबसाइट होइन यो के अरे वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै चलाइने तपाईँको अहिलेको वेबसाइट हो यो विशेष गरेर अल्टरनेटिभ ग्राफिक्स डिजाइनरको लागि अक्षय सर सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले हजुर म सुन्दैछु सर ओके सो यो कुरा चाहिँ क्यानभाबाट तपाईँको चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है इम्पोर्टेन्ट यहाँ ध्यान दिएर तपाईँहरूले मैले अब तपाईँहरूलाई विशेष गरेर अब यो तपाईँहरूले गर्न सक्नु भनेको के हो भन्दाखेरि कन्टेन्ट मार्केटिङ तपाईँहरूले मजाले आफ्नो सोसल मिडियामा कन्टेन्ट मार्केटिङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र क्यानभाले दुईवटा अफर दिन्छ है क्यानभाले दुईवटा अफर दिन्छ एउटा भनेको चाहिँ फ्रीवाला दिन्छ फ्री अप्सन दिन्छ फ्री अप्सन डिजाइनको वाला दिन्छ अर्को वाला चाहिँ के दिन्छ पेड भर्जनवाला दिन्छ राइट एउटा फ्रीवाला दिन्छ अर्को के दिन्छ त पेडवाला दिन्छ र यसमा तपाईँको इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँछु जस्तो एकदमै सिम्पल तपाईँहरूलाई यहाँ म डिजाइन नै गरेर देखाउँछु है त एकदमै ड्र्याग एन्ड ड्रपमा है अक्सेसर यहीँ हेर्नु है त म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु आई होप तपाईँले त्यहाँबाट सुनिराख्नु भएको छ मलाई यहाँ ध्यान दिएर तपाईँहरूले तपाईँले सुन्नु होला लेट सपोज तपाईँले अब मानौ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लोगो भनेर जानुभयो होइन यहाँबाट गएर लोगो भनेर तपाईँ जानुभयो अब लोगो भनिसके पछाडि यसरी अब यहाँ आउँछ सर र रिडाइरेक्ट भएर आउँछ एकदम सजिलो छ बिल्कुलै सजिलो छ हर कोहीले तपाईँको चाहिँ एक दुई घन्टा यसो टाइम दियो भने यहाँबाट धेरै कुरा गर्न सक्छ इभन यो क्यानभा मात्र चलाएर पनि सोसल मिडिया एजेन्सी रन गर्न पनि सकिन्छ होइन how to run social media अथवा डिजिटल एजेन्सी भनेर मल्टिभर्सिटीमा एउटा कोर्स हुन्छ होइन छ ट्रेनिङ छ तपाईँको चाहिँ भोलि तपाईँले चाहिँ डिजिटल एजेन्सी रन गर्ने हो भने के के कुरालाई प्रिपेयर गर्ने कसरी इन्भोइस प्रिपेयर गर्ने कसरी कन्ट्र्याक्ट प्रिपेयर गर्ने कसरी तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली तपाईँले चाहिँ कोटेसनहरू कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ छ होइन अब यति कुरा जाने जान्यो भने मात्र पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल एजेन्सी रन गर्न सक्नुहुन्छ होइन डिजिटल एजेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै कम्पनीको चाहिँ के गर्ने त सोसल मिडिया अथवा चाहिँ अनलाइनको online platform social media marketing गरिदिने हामीले पनि गर्छौँ विशेष गरेर हाम्रो डिजिटल एजेन्सीले हाम्रो दुईवटा प्याक छ एउटा चाहिँ हाई लेभलको प्याक छ जुन चाहिँ तपाईँको थर्टी थर्टी सेभेन थाउजन्डदेखि वान लाखको एउटा सोसल मिडिया प्याकेजिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम हाई हाई ग्राफिक्सहरू हाई तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयरहरू एडोबी इलुस्ट्रेटरहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो त्यो त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइनरलाई हायर गरेर काम हुन्छ त्यसमा चाहिँ भने अर्को प्याकेज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली सात हजार दस हजारको एउटा प्याकेज हुन्छ पन्ध्र हजारसम्मको एउटा प्याकेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् काम कहाँबाट सकाइदिन्छौँ ए क्यानभाबाट सिम्पल होइन क्यानभा आउने क्यानभाबाट सबै काम सकाइदिने र सोसल मिडिया यति सोसल मिडिया एजेन्सी फेरि रन गर्न यति प्रफिटेबल छ नि तपाईँले चाहिँ एउटा कम्पनीलाई तपाईँले सातदेखि पन्ध्र हजार मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बापत अब तपाईँहरूले चाहिँ अब इन्स्टाग्राम युट्युब टिकटकको यो बेसिक नलेज त जान्नु नै पर्छ तपाईँहरूले त्यो कारणले गर्दा पनि होइन यो यो विषयमा मैले ट्रेनिङ नै दिन्छु कसरी तपाईँले आफ्नो इन्स इन्स्टा फेसबुक युट्युबको कसरी तपाईँको चाहिँ कम्पनीको प्रमोट गर्ने मार्केट गर्ने कसरी यसलाई ह्यान्डल गर्ने यो अल्गोरिदम्सले कसरी काम गर्छ यो यो जान्ने यो बेसिक कुरा नै हो अब यति जानिसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली कम्पनीलाई कोटेसनहरू पठाएर कन्ट्र्याक्ट्स कोटेसनहरू पठाएर त्यस पछाडि तपाईँहरूले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होइन एजेन्सी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कम्तीमा पनि बाह्र हजारमा कुनै लेट सपोज कुनै एउटा कन्सल्टेन्सीको तपाईँले चाहिँ सिङ्गल तपाईँले एजेन्सी रन गर्नका लागि तयार गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई वान मन्थको कन्टेन्ट प्लानिङ गर्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन म्याक्सिमम् टाइम लाग्ने भनेको तपाईँको नर्मल्ली पनि ट्वेन्टी आवरदेखि फोर्टी फोर्टी आवर अराउन्ड हो एक महिनाको कन्टेन्ट रेडी गर्नको लागि जम्मा त्यति लाग्छ तपाईँहरूले र तपाईँले ट्वेन्टीदेखि फोर्टी एट आवर तपाईँले चाहिँ टाइम दिएर टाइम दिएर तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ दस बाह्र हजारको एजेन्ट एउटा चाहिँ कुनै कम्पनी चुज गर्नुहुन्छ भने एक महिनामा कति दिन हुन्छ कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ अठाइस तिस दिन बत्तिस दिन हुन्छ यो अठाइस तिस बत्तिस दिनमा तपाईँहरूले मिनिमम पनि तपाईँले मजाले चारदेखि सातवटा कम्पनी तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ चारदेखि कम्पनी चाहिँ कसरी चुज गर्ने हो त कम्पनी चुज गर्ने अब यो चाहिँ तपाईँले हाई लेभलकोमै जानुपर्छ है यो कम्पनी चुज किनभने अब कम्पनीसँग नेगोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ अब चुज गर्ने भनेको त अब कम्पनी भनेको त हामीले हेरिराखेको त हो नि तपाईँको सोसल मिडिया मार्केटिङ भनेको त जस्तो अब हाम्रो के अरे अक्षर सर ब्याङ्किङ लाइनमा हुनुहुन्छ ब्याङ्किङको पनि कुनै कुनै एजेन्सीले तपाईँको मार्केटिङ गरिदिएको हुन्छ होटेल लाइन हुन्छ रेस्टुरेन्ट लाइन हुन्छ कन्सल्टेन्सी हुन्छ कन्सल्ट कम्पनी त यही नै हो क्या तर सिर्फ मात्र यो हो कि क्लाइन्ट कसरी क्लाइन्टलाई एट्र्याक्ट गर्ने त्यो चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो फ्याक्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त्यही कुराहरू सिक्नकै लागि हाम्रो हाई लेभलको हाउ टु रन तपाईँको चाहिँ एजेन्सी भन्ने च्याप्टर छ होइन सो अब तपाईँको कम्तीमा पनि महिनामा तपाईँको चाहिँ uh, दसदेखि बाह्र हजार तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीलाई चार्ज तपाईँले लगाउनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि चारदेखि सातवटा तपाईँले चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ मजाले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ यति तपाईँले यो यति ग्राफिक्स डिजाइन अनि त्यस पछाडि नर्मल्ली फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युबको चाहिँ अल्गोरिदम जानी जान्नुभयो भने त्यो काम तपाईँले एजेन्सीको काम गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् त तपाईँले नर्मल्ली पनि चारवटा मात्र तपाईँले क्लाइन्ट ह्यान्डल गर्नुभयो भने चार इन्टु बाह्र भनेको कति हो अडचालिस फोर्टी एट होइन फोर्टी एट थाउजन्ड अराउन्डमा तपाईँले एभरेजमा यो किसिमको एउटा सामान्य सामान्य कन्सेप्ट मात्र तपाईँ हामीले जान्यौँ भने पनि के हुँदो रहेछ त त्यो किसिमको हामीले काम चाहिँ गर्न सकिन्छ है सोसल मिडिया एजेन्सी यो हिसाबले तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ अब जाउँ हाम्रो टपिक्सतर्फ आज त खासमा मैले यो आइडिया यसरी पिच गर्छु भन्ने त थिएन मैले खासमा आज क्यानभा प्रो एक्सेस गर्छु भन्ने विषयमा हाम्रो थियो अब क्यानभाले मैले तपाईँहरूलाई भने दुईवटा कुरा दिन्छ यसमा एउटा चाहिँ फ्री अप्सन दिन्छ अर्को चाहिँ पेड अप्सन दिन्छ एकदम सिम्पल छ जस्तो यो मैले अघि लोगो भनेर टाइप गरेँ यो विभिन्न लोगोको टाइप्सहरू देखाउँछ अब यसमा फ्रीवाला भनेको के हो त भन्दाखेरि ऊ यो फ्री भयो ए यो प्रो भयो प्रो भनेको पेड भर्जन भयो अब फ्री भनेको यो किसिमको भयो होइन फ्रीवालामा चाहिँ अलिकति धेरै सिम्पल सिम्पल कुराहरू दिन्छ होइन यो किसिमको सिम्पल सिम्पल कुराहरू दिन्छ यो किसिमको सिम्पल कुराहरू दिन्छ भने प्रो भर्जनमा चाहिँ हाई लेभलको दिन्छ अब फ्रीवालामा पनि यसरी गएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ मजाले डिजाइन चाहिँ गर्न सकिन्छ तर यो एकदमै हाई लेभलको हाई क्वालिटीको भने हुँदैन है हाई क्वालिटीको हुँदैन भने अर्को भनेको चाहिँ के भन्छ प्रो भर्जनको तपाईँको चाहिँ पेडवाला भन्छ यो पेडवाला मेरो चाहिँ अहिले तपाईँको एक्सेस भएको हुनाले मैले चाहिँ मजाले गर्न मिल्छ यसमा तपाईँको प्रो भर्जन पनि युज गर्न मिल्छ तपाईँ तर तपाईँहरू फर्स्ट टाइम लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो प्रो एक्सेस दिँदैन पहिला चाहिँ हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट गर्नु अनि त्यस पछाडि युज गर्नु भन्ने अप्सन दिन्छ तपाईँहरूलाई है यसमा सबभन्दा फर्स्टमा लेट सपोज म तपाईँहरूलाई यहाँ डिजाइन गरेर देखाउँछु यस्तो सिम्पल छ लेट सपोज यो यस यो टाइपले लेट सपोज यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ कसरी एडिट गर्न सकिन्छ त म यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो भयो होइन तपाईँको चाहिँ अब यसमा चाहिँ लेट सपोज मेरो यसमा चाहिँ अब यसमा यसरी ए अक्षर एकेडमी है सपोज एकेडेमी होइन यो हिसाबले के करना सक्यो यो डिजाइन यसरी बनाउन सक्यो अक्ष एकेडमी अब इसमें चाहिँ एके भनेर लेट सपोज एके भनेर राख्न सक्यो अब इसमें के करना सक्यो होइन यसमा सिम्पल कुराहरू राख्न सकियो लेट सपोज अब यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू यो किसिमले राख्न सक्यो र अब यो लोगो तयार भयो नि तयार भयो कि भएन समीप सर तर तयार भयो समीप सर देखिराख्नु भएको छ तयार भयो अब सिम्पल यसलाई के गर्ने डाउनलोड गर्ने युज गर्ने यति सिम्पल कुरा छ होइन अब यस्तै अब लेट सपोज अब यसमा अब मैले तपाईँहरूलाई लोगोको इक्जाम्पल दिएँ अब पेड भर्जनवाला यो पेड भर्जनवाला भयो होइन मेरो चाहिँ अलरेडी एक्सेस छ पेड भर्जनवाला भनिसके पछाडि यसमा के हुने भयो मैले जे चेन्ज गरे पनि हुन्छ यहाँभित्रको कन्टेन्टलाई होइन अब साइमोन राई होइन अथवा वाटेभर अब मुनिपट्टि अब यो रियल इस्टेट एजेन्ट भनेर भनेको छ होइन अब यसलाई मजाले चेन्ज गर्न सकिन्छ अब यो लगइन गरिसके पछाडि भित्रपट्टि यो किसिमको मजाले गर्न सकिने कुरा छ यसमा एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ टेम्प्लेट्सहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले आफ्नै फोटो अपलोड गरेर यसमा राख राख्न चाहनुभयो भने आफ्नो फोटोहरू अपलोड गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले यो टेक्स्टको यो टेक्स्टलाई तपाईँहरूले चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने टेक्स्टलाई मजाले चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ यो किसिमको यस्तो राम्रो इजी सफ्टवेयर छ यसमा होइन म एउटा अझ एउटा इक्जाम पल तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब यसमा लोगो भनेर हामीले गऱ्यौँ लेट सपोज अब तपाईँको चाहिँ युट्युबमा युट्युब थम्नेल त थाहा छ नि हाम्रो अक्षेसरलाई थाहा छ युट्युब थम्नेल युट्युब थम्नेल नाम चाहिँ थाहा छ सर यसलाई मैले चलाएको छैन त्यति होइन युट्युब थम्नेल भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पली होइन हामीले यो देख्छौँ नि यो के हो त थम्नेल हो क्या युट्युब थम्नेल यसलाई नै भन्छ क्या अक्षय सर बुझ्नु है नि अब यो यो तपाईँको भ्युजमा यो युट्युब थम्नेलले के काम गर्छ यसमा फेरि युट्युबको अब क्लासहरू धेरै हुन्छ है अब यो तपाईँको भ्युजलाई इम्प्रेस इम्प्रेस गर्ने प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्वमध्ये के हो त एउटा युट्युब थम्नेल हो यो थम्नेलले मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि गर्छ नि गर्छ कि गर्दैन के अरे अक्षय सर गर्छ नि होइन राइट गर्छ हो अब यो थम्नेल अब यो किसिमको थम्नेल मान्छेले कसरी बनाउँछ त भन्दाखेरि सिम्पल अब हाइली तपाईँको एडोबी जान्ने इलुस्ट्रेटर जान्नेहरू तपाईँको इलुस्ट्रेटरहरूबाट गर्छ नजान्नेहरू के गर्छ त यहाँबाट ए मजाको क्यानभा तपाईँले चाहिँ आफ्नै चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ टक्क यो भयो होइन अब युट्युब युट्युबको विषयमा अब युट्युबको विषयमा भ्याएसम्म हामी कुरा गर्छौँ युट्युब यस्तो अपर्च्युनिटी हो नि अक्षर सर तपाईँको आफ्नो अनु आफ्नो अनुभवलाई लिएर धेरै कुरा तपाईँहरूले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने नि अक्षर सर चाहिँ त्यो ए तपाईँको त्यो लेभल पनि छ कि किनभने तपाईँले अलरेडी फाइभ सेभेन इयर्स तपाईँले चाहिँ आफ्नो करियर स्पेन्ड गरिसक्नु भएको हुनाले कन्टेन्ट तपाईँले कन्टेन्टमा यो कुरा तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफूले जे अनुभव गर्नुभएको छ जे सिक्नु भएको छ त्यही कुरालाई तपाईँले सोसल मिडियाबाट फ्लो गर्ने हो क्या राइट कन्टेन्ट कन्टेन्टलाई अगाडि लाँदाखेरि दुई तिनवटा दुई तिनवटा कुरा तपाईँले तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भनेको अरूलाई नकारात्मक नेगेटिभिटी हुने किसिमको फ्लो गर्नु भएन होइन अरूलाई हो के अरे तपाईँको डिसरेस्पेक्ट हुने डिसहेल्पफुल हुने तपाईँको त्यो किसिमको कन्टेन्ट फ्लो गर्नु भएन कन्टेन्ट भनेको के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि सेयरेबल होइन अरूले तपाईँको कन्टेन्ट देख्दा पनि सेयर गरोस् अरूले तपाईँको कन्टेन्ट देख्दा पनि के गरोस् त्यो कन्टेन्टले उसलाई हेल्पफुल होस् बुझ्नुभयो नि अक्षय सर जस्तो तपाईँ यो ब्याङ्किङ फाइनेन्स सेक्टरमा हुनुभएको हुनाले तपाईँसँग त्यस्तो केही अनुभव पक्कै पनि केही अनुभवहरू तपाईँले यो पाँच सात वर्षको अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ जस्तो आफ्नै स्कुल पनि तपाईँ आफ्नै स्कुलको प्रमोटर पनि हुनुहुँदो रहेछ भनिसके पछाडि तपाईँसँग लड्स अफ अनुभव छ के त्यो अनुभवलाई लिएर तपाईँले जस्ट सोसल मिडियाबाट तपाईँले start to flow that's call content marketing sir बुझ्नुभयो नि कन्टेन्ट कन्टेन्ट मार्केटिङ हुनका लागि तपाईँ खतरा हुनै पर्छ अथवा चाहिँ भन्ने छैन क्या तपाईँको अनुभवलाई पस्किने हो तपाईँसँग तपाईँसँग जे कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्लो गर्ने हो एउटा प्रेजेन्ट गर्ने हो र त्यही कुरालाई मान्छेहरूले के गर्न थाल्छन् मन पराउन थाल्छन् सेयर गर्न थाल्छन् मान्छेहरूले फलो गर्न थाल्छन् राइट सो यो कुरा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ राइट र तपाईँको विशेष गरेर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ सिम्पल देखाएँ अब थम्नेल तपाईँहरूले अब लेट सपोज चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो अक्सेसरको चाहिँ थम्नेल बनाउनु पऱ्यो अब तपाईँहरूले के तपाईँले अक्सेसरले के गर्नुहुन्छ टक्क चाहिँ क्यानभा लगइन गर्नुहुन्छ होइन टक्क क्यानभा लगइन गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक एबिसिडीमा पोस्ट गर्नु पऱ्यो होइन भने अब के गर्ने त सिम्पल यो क्यानभा लगइन गर्ने क्यानभा लगइन गरेर अब टक्क एउटा चाहिँ ऊ पनि निकालौँ तपाईँको चाहिँ फेसबुक डट कम जाने फेसबुक डट कममा जाने यो डिजाइन गर्न यसले आफूले आफै गर्न पर्दो रहेछ आफै गर्न पर्दैन सही रहेछ एकदमै सिम्पल ड्र्याग एन्ड ड्रप होइन यसरी लेट सपोज फे के अरे कुनै तपाईँले आफ्नो चाहिँ के गर्नुभयो एउटा फोटो ल्याउनुहुन्छ होइन फोटो ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अलरेडी हो फोटो अपलोड गर्नको लागि यहाँ अपलोड भन्ने सेक्सन छ यहाँबाट अपलोड गर्ने आफ्नो फोटो अनि यो ब्याकग्राउन्डहरू तपाईँहरूले एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने हुन्छ त्यो त्यहाँबाट लेट सपोज यसलाई म चेन्ज गर्छु अब यहाँ होइन यहाँ टक्क ल्यायो चेन्ज चेन्ज भयो कि भएन चेन्ज भयो नि भयो अब यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले समथिङ वाट एभर अब के छ अब तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर अथवा whatever banking sector tips banking sector tips भनेर अथवा अक्सेसरले चाहिँ लेट्स ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ टिप्स दिन थाल्नुभयो भने ओ यसरी तपाईँले मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यहाँ लोगोहरू राख्न सक्नुहुन्छ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ यहाँ केही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ होइन फलो मी अथवा वाट एभर फलो मी अनि सब्सक्राइब यो टाइपले अब सर र चाहिँ आफ्नो बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्यो डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हजुर सुनिराख्नुहोस् एउटा क्वेसन हो हजुर हेलो हजुर हजुर यो थम्बनेल गर्ने अनि त्यसपछि एउटा जस्तै मैले कन्टेन्ट क्रिएट गरेँ भिडियो बनाएर पोस्ट गरेँ भने युट्युबमा यो थम्बनेल चाहिँ कुन बेला माग्दो रहेछ थम्बनेलमा थम्बनेल कुन बेला माग्छ युट्युबमा तपाईँले भिडियो अपलोड गर्ने क्रममा यो युट्युबको छुट्टै च्याप्टर हुन्छ तपाईँले युट्युबमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू किवर्ड्स हुन्छ ट्याग्स हुन्छ टाइटल हुन्छ थम्नेल हुन्छ है अनि त्यस पछाडि अब अझ तपाईँको चाहिँ भिडियो भिडियो कन्टेन्ट यो कुरा यो तपाईँले अब त्यहाँ गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ अप्सनमा माग्छ है त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यो थम्नेल यसरी बनाएर अपलोड गर्ने हो बुझ्नुभयो राइट बुझ्नुभयो तपाईँले है सो लेट सपोज अब अब अहिले भयो भने यहाँ इक्जाम्पल देखाउँछु लेट सपोज अब तपाईँको चाहिँ यहाँ अपलोड गर्ने सेक्सनमा तपाईँ जानुभयो अब यसको धेरै डिप कुरा चाहिँ हाम्रो एडभान्स लेभलको ट्रेनिङमा हुन्छ अहिले बेसिक कुराहरू तपाईँलाई भनिदिन्छु है त बेसिक कुरा नै तपाईँले अब सिकेर गर्नुभयो भने पनि ठिक छ अब होइन म चाहिँ अलिकति राम्रै गर्छु प्रोफेसनल्ली बन्छु भनेर जानुहुन्छ भने फेरि प्रोफेसनल ढङ्गबाट कसरी युट्युबिङ गर्ने अनि युट्युबबाट मोनिटाइज कसरी गर्ने कसरी एकैचोटि सब्सक्राइबरहरू कसरी धेरै गेन गर्ने होइन यो यावत कुराहरू हुन्छ युट्युबमा है यी यावत कुराहरू हुन्छ फर इक्जाम्पल अब तपाईँको म यहाँ गएर म केही इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई लेट सपोज अब यो चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेको युट्युब भयो यो चाहिँ होइन सपोज यो चाहिँ मैले अपलोड गरेको एउटा भिडियो भयो है अब यसमा अब यो यो भनेको के हो त टाइटल भयो अब यसमा अब यो यसलाई चाहिँ ऱ्यापिड ट्याग्स भन्छ यो भनेको चाहिँ ट्याग्सहरू हाल्ने भयो होइन अनि त्यस पछाडि आफ्नो अब सोसल मिडिया डिस्क्रिप्सनहरू लेख्ने भयो अब थम्नेल कहाँ माग्दो रहेछ ऊ यहाँ माग्छ थम्नेल है अब त्यति बेला चाहिँ तपाईँले थम्नेल चाहिँ टक्क हालेर राखेर टक्क थम् थम्नेल राख्ने अनि त्यस पछाडि अर्को अब तपाईँले कुनसँग रिलेट तपाईँले हजुर कुनसँग रिलेट तपाईँले भिडियो प्रड्युस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा यहाँ प्लेलिस्ट भन्ने सेक्सनबाट राख्ने अब यो प्लेलिस्टको सेक्सनबाट राख्नुको कारणहरू पनि छ होइन रिजनहरू पनि छ अनि त्यस पछाडि अब मुनिपट्टि अब यो कसको लागि तपाईँले क्रिएट गर्नु अनि मुनिपट्टि लास्टमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि युट्युबको किवर्ड्सहरू होइन कस्तो ट्याग्सहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो भिडियोमा खेलाउने जसले गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि जसले गर्दा तपाईँको युट्युबलाई ऱ्याङ्किङ ऱ्याङ्किङमा ल्याउने काम चाहिँ त्यसले गर्छ राइट ऱ्याङ्किङमा ल्याउने काम चाहिँ त्यसले गर्छ सो यो कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो अब जाउँ हामी हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई गरेँ अब लेट सपोज अब तपाईँले फेसबुक पोस्ट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम पोस्ट गर्न पोस्ट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन let suppose insta insta where is that ins insta Instagram post अब भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यसरी इन्स्टाग्राम पोस्ट यहाँबाट मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन यहाँ जाने तपाईँहरूको साउन्ड किन आइरहेको छ सुनिराख्नु साउन्ड अलि इको कसको आइरहेछ हाम्रो समीपजी अन गरेर आई थिङ्क तपाईँहरूले अन गरेर बस्नुहोस् क्यामेरा अब यो यो कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई पालै पालो तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त ल समीप के अरे अक्षय सर मलाई तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त अक्षय सर म तपाईँलाई अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँ के गराउँछु भने दुई यो ऊ के अरे फ्री फ्रीवाला त तपाईँहरूलाई छँदैछ क्यानभाको फ्रीवाला त छँदैछ अब पेड भर्जनवाला तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइफ टाइम लाइफ टाइमको लागि चाहिँ कति लिन्छ भन्दाखेरि क्यानभाले तपाईँहरूले रियलमा गएर पर्चेस गर्नुभयो भने लाइफ टाइम क्यानभा प्रो लिनको लागि नाइन नाइन्टी नाइन डलर लिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ क्लास एटेन्ड गर्नुभएको हुनाले फ्रीमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टमा तपाईँहरूलाई चाहिँ दिँदैछु है त ओके सो यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि गिफ्ट भयो ल अक्षय सर सुनिराख्नु छ मेरो हेलो अक्षय सर सुनिराख्नु भएको छ हजुर म सुन्दैछु ल तपाईँको स्क्रिन मलाई सेयर गर्नुहोस् त तपाईँहरू के अरे हाम्रो के अरे समीप सरले न सेयर नगर्नुहोस् तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर क्यानभा क्यानभा भनेर सर्च गर्नुहोस् त हाम्रो अक्षय सरले चाहिँ सेयर गर्नुहोस् अक्षय सरको हेर्दै तपाईँले गर्दा पनि हुन्छ अक्षय सरको हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ म अक्षय सरलाई चाहिँ गाइड गर्छु यसको क्यानभा भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् के अरे प्ले स्टोरमा जानुहोस् तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस् क्यानभा भनेर टाइप गर्नुहोस् हजुर क्यानभा ओके इन्स्टल गर्नुहोस् त्यसलाई समीप सरले हजुर समीप सरले फलो गर्नुहोस् है समीप सरले फलो गर्नुहोस् यो कुरालाई इन्स्टल हुन्छ हाम्रो समीप सरको हुँदैछ इन्स्टल हुँदैछ हुँदैछ सर ओके यो क्यानोमा पनि एकदम चलेको सफ्टवेयर होइन सर पुरै यो यो युट्युबतिर पनि यसको पुरै अलि आउँछ क्या यो सबैभन्दा बेस्ट इजी अनि प्रोफेसनल पनि हुन्छ यो होइन तपाईँको नन टेक्निकल जोसँग हजुर जोसँग टेक्निकल कुरा छैन नि उसको लागि यो बेस्ट एन्ड बेस्ट हो यसमा पनि तपाईँको चाहिँ फ्रीभन्दा प्रो भर्जनको चाहिँ बेस्ट हुन्छ अझ फ्रीभन्दा तपाईँहरूले चाहिँ बेस्ट चाहिँ पेड भर्जनको अझ बेस्ट हुन्छ है त यो त कन्टिन्यू विथ गुगलै गरेर राम्रो हुन्छ होइन कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नुहोस् तपाईँको जिमेल जिमेल हजुर कन्टिन्यू विथ गुगल भनेको तपाईँको जिमेलसँग हो समीप सरको हुँदैछ समीप सर तपाईँको जिमेलको पासवर्ड त थाहा छ नि है सर ओके हाम्रो अक्षय सरलाई जिमेलको पासवर्ड थाहा छ नि है अहिले फेरि एकछिनमा चाहिन्छ त्यो जिमेलको पासवर्ड चाहिँ त्यो त बिर्से जस्तो लाग्छ तर मोबाइल नम्बर ओके त्यसलाई रिसेट रिसेट गरेर हजुर रिसेट गरेर लेटर अन फेरि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो क्यानभा प्रो एक्सेस त्यो फ्री प्रो एक्सेस दिनको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूको यो लगइन एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले के गर्नुहोस् भने पर्सनल गरेर गरिदिनुहोस् पर्सनल गर्नुहोस् लेट्स गो गरेर गरिदिनुहोस् हजुर आयो होइन अलमोस्ट आयो कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँलाई अब मलाई तपाईँले के पठाउनुहोस् भने यो जिमेल के अरे जिमेल जुन क्यानभा लगइन गर्नुभएको जिमेल आइडी र पासपोर्ट पठाउनुहोस् यसमा जस्तो तपाईँले चेक गर्नुभयो भने यसमा लेट सपोज तपाईँ माथि गएर लोगो भनेर टाइप गर्नुहोस् ल सपोज लोगो भनेर टाइप गर्नुहोस् माथिपट्टि यो सर्च योर कन्टेन्ट क्यानभा भन्ने सेक्सन हो लोगो भनेर टाइप गर्नुहोस् अब लोगो भनेर टाइप गर्दाखेरि अब यसमा अब अर्को पेड भनेको छ नि पेड वा क्लिक गर्नुभयो त पेडमा क्लिक गर्नुहोस् त तपाईँले पेडमा त्यो प्रो भर्जन हजुर प्रोमा क्लिक गर्नुहोस् त प्रोमा हजुर आयो होइन यसले के भन्छ पेमेन्ट गर ट्रायल गर भन्छ तपाईँको पेड अप्सनहरू हाल्न भन्छ होला होइन पेड पेड वा यो चाहिँ के भयो पेडवाला भयो अब अर्को यो आइथि यसमा यसबाट सबै तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त्यो के अरे के अरे नामहरू सबै कुराहरू ब्याक गर्नुहोस् त अझ एकचोटि यो तपाईँले आई थिङ्क फ्रीवाला आई थिङ्क अझ एक्सेस गर्नु ब्याक एकचोटि गर्नुहोस् त तपाईँले ल यो पेड रहेछ पेडमा मैले क्लिक गरेँ हजुर यति बेला यसले डिजाइन गर्न दिए पनि डाउनलोड गर्ने बेलामा चाहिँ पेड गर भन्छ तपाईँलाई है ट्राई गर्नुहोस् हो त्यो पनि हुन सक्छ किन डिजाइन डिजाइन गर्न चाहिँ दिन कुराएको छ तपाईँ गर्न दिन्छ लोड गर्ने बेला चाहिँ लाग्छ होला पेड गर भन्छ हो त्यति बेलाको त्यति बेलाको अप्सन चाहिँ म बिल्कुल हटाइदिन्छु तपाईँहरूको चाहिँ मलाई तपाईँले आफ्नो डिटेल चाहिँ फरवर्ड पर्सनल्ली गरिदिनु होला है हाम्रो समीप सरको हुँदैछ भयो समीप सर तपाईँको भयो हजुर हेलो हजुर के अरे के अरे म त्यो आफ्नो अर्को त्यो अक्षय यादव भन्ने जिमेलको आइडी र पासवर्ड म हजुरलाई मेसेज गर्छु अब यो मैले यो चलाइरहेको छु यसबाट म खासै मेरो त्यो एक्सेसहरू छैन खासै अकाउन्टहरूमा हजुर त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अक्षय यादव भन्ने नामको चाहिँ म हालिदिन्छु आइडी र पासवर्ड है हुन्छ क्यानभा एक्सेस गर क्यानभामा पनि त्यही लगइन गर्नुहोस् हजुर त्यही डिटेल मलाई फरवार्ड गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको म एक्सेस गरिदिन्छु र समीप सरको पनि त्यही गरौँ न त है समीप सर भोलि त्यही हजुर हुन्छ र यो गरिसके पछाडि मलाई चाहिँ के के होमवर्क दिन मन छ भने तपाईँहरूलाई अक्षय सर समीप समीपजी एक दुईवटा होमवर्क प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो नि एक दुईवटा मलाई कम्तीमा पनि डिजाइन हजुर एक दुईवटा कम्तीमा पनि डिजाइन गरेर मलाई भोलि चार बजेसम्म तपाईँहरूले पठाउनु होला है त हुन्छ समीर सर हुन्छ हुन्छ एनिथिङ यु वान तपाईँहरूले जे चाहनुहुन्छ एक दुईवटा प्र्याक्टिस हुन्छ अक्षय सर त्यसो गरौँ न त भाइ हुन्छ हजुर अर्को मेरो यस एक्ज्याक्टली मेरो अर्को नाइनबाट छ त्यसरी गर्दै जानुहोस् अनि बिस्तारै तपाईँहरूले आफ्नो सोसल मिडियामा चाहिँ यो यसरी यो कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्ने यसैबाट आउने हो कि आइडियाहरू फुर्दै जाने हो अनि फ्लो गर्दै जाने हो आफ्नो टिप्स दिँदै जाने हो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै जाने हो आफ्नो स्टोरी सेयर गर्दै जाने हो आफ्नो ब्रान्डिङ बनाउँदै जाने हो हुन्छ नि अक्षय सर बुझ्नुभयो नि so thank you so much कस्तो लाग्यो अक्षय सर आजको क्लास आजको क्लास कस्तो लाग्यो आजको क्लास कस्तो लाग्यो थोरै रिभ्यू दिनुहोस् अनि हामी छुट्छौँ आजको क्लास चाहिँ अब समग्रमा कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब पहिला थ्योरिटिकल कुरा जानिसकेपछि यसलाई अब प्र्याक्टिकलतिर कसरी अब अब मुभ गर्ने एउटा फर्स्ट स्टेपको बारेमा जान्न पाइयो यो नाम हामीले सुने पनि अब यसलाई अब कसरी मुभ गर्ने कसरी यसमा अब डिजाइन गर्ने त्यो मनमा जहिले पनि हिचकिचाहट हुन्थ्यो तर अहिले तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ इजिनेस फिल हुँदैछ कि ल यो यसरी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो एकदम है त सो हुन्छ हाम्रो समीप समीप समीपजीको केही भन्नु छ उहाँको नेट नै आई थिङ्क स्लो छ ठिकै छ ल आजलाई हामी छुट्यौँ त्यही नै हो हजुर आजलाई हामी छुटौँ गुड नाइट तपाईँहरूलाई र हामी भोलि फोर्थ फोर्थ डेमा भोलिको हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने अझ मल्टिभर्सिटीलाई फोकस गरेर भोलिको हाम्रो क्लासमा अलिकति हामी सिक्छौँ काम गर्छौँ है त हुन्छ ल आजलाई हामी छुटौँ फेसबुक एड्सको बारेमा पनि भनिदिनु होला फेसबुक एड्स अनि युट्युब एड्सहरू अब त्यो हजुर म सरसर्ते बाहिर भन्न त भनिदिइहाल्छु धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ हामीले है त हुन्छ त्यो विषयमा नि हामी कुरा गरौँला गरौँला हुन्छ ल आजलाई हामी छुटौँ छुटौँ है त ओके गुड नाइट ल तपाईँहरूलाई हुन्छ हुन्छ समीप सर हुन्छ सिम्पल जस्तो बनाइने हुन्छ ल